Як інвестувати в Україні? Всім привіт, Мені, мене звати Макс Риск. Е, сьогодні я розкажу, куди інвестувати. Як ви знаєте, є, як, наприклад, сайт, як пакувати, покупати криптовалюту, як, наприклад, біткоін эфириум, коин и так далее. Эм, я вам советую дуже раджу купити, тому що я заробив на цьому 30 гривень за 2 місяці. Е, як я це робив, я вже записував відео ролик на моєму каналі. Також можете подивитись старий відео десь е, цього року, звичайно. І я там показував, як я інвестував в криптовалюту. А тепер давайте поговоримо про акції в Україні. Інвестувати можна в акції в Україні? Так, звичайно, є. Е, є так в е, Play Market є таке приложення. Ви можете його скачати, е, написати, інвестувати в Україні. Якось так напишіть. Якщо ви не знайшли, то я вам е, зніму відеоролики, якщо ви скажете мені у коментарях. Там також можна покупати акції, як, наприклад, Apple. І останній, я тільки бачу тільки Apple. І ще я бачу, я я можу, можу показати тільки тому, якщо ви напишете в коментарях акції Apple. Є там і також є ще. Їх дуже багато. Звичайно, що в, в Росії є декілька акцій банка тініков. Там, якщо ви зареєструєтесь в цьому банку Тіньков, ви зможете більше, як на мене, заробити. Там багато хто каже, що може більше заробити. Ну і в Україні також можна. В Україні, також можна ставки робити, ставки на спорт. Я не робив, я зможу це зробити, якщо ви напишете в коментарях. Я вам, звичайно, що не рекомендую, якщо ви не... Якщо ви не болівальник. Болівальник цієї гри і також болівальник цієї команди. Якщо ви це не робите, тому ви не зможете багато зробити. Якщо ви це зробите, то ви зможете багато зробити. Тому вибір за вами. Ставки є, криптовалюта є. Bitcoin також є. Коін також є. Ставки є, акції є, трейдинг. Я вам звичайно ще не рекомендую. Якщо у вас багато часу, то можна, звичайно, вивчити все це і зробити. Але ну, я вам не рекомендую. ну попробуйте, звичайно. Спробувати ще раз можна. Ось таке от відео. Всім до побачення. До побачення. З вами був Макс Ріск. Пока. Пока.